asalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu haddii aad nagu cusub tahay nagu soo dir hadii hornito ku maadsantahy waxaan soo qaadan doonaa eedeynta loo soo jeediyey filinka arday kaasi oo aan gebi ahaan laga soo diri doonin youtube-ka bila sababta maxay tahay filinkaasi loo soo eedeeyey kuwo waxaan arkayay tv-ga soo istaago oo ku eedeynayo musalsalkan inuu yahay mid baadiyanayo dhalinyarteena ama caruurteena kaasi ku andacunayaan waxa ay leeyihiin wuxuu filinkani caqabad ku yahay dhalinyaradeenna iyo caruurteena waxaanu dhibaato weyn ku yahay musalsal baadiyeenahay su-aasha isweydiinaya waxay tahay xilligan sabdigii iyo khamiistii ama jimcaha sidaa u taqaana jimcaha iyo khamiistaba soomaalida waxay guryahooda ku daawadaan hadda xilli walba waxay guryahooda ku daawadaan musalsal laga soo turjumay turkey ama american ama chinese kuwaasi oo ka sheekeynaya jacayl ama siyaabooyin kaleeto tusaale yar haddii aan ku siiyo filinka walaalaha oo ka socdo filinka turkiga kaasi oo walba laga soo daayo waana filan as naftiisa isku dhafan ardayda iskuulka dhiganayso ama dhibaatooyinka la kulmayso taasna waa ay dhigtaan oo waa wax macquul ay daawadaan khamiis walbaba tusaaleya haddaan ku siiyo tictoga dhalinyarta waxaa jiro kuwa soomaaliya joogo oo wax walba sameeyo hadday macquul tahayne waxay doonaan ay ku dhaqmaan waxa ay joogaan magaalo walba soomaaliya ka tirsan ha noqoto magaalada muqdisho dadkaasi ma jirta miyaa meel lala xisaabtamo ama meel lagu dacwad lagu eego haddii aan eego waa eedda loo soo jeeday masalsalka arday waxay la muuqataa mid aanan loo meeldegin sababtoo ah xilliga la taagan yahay haddii loo eego magaca arday waa magac miisaan iyo ku fadhiyo maamuus bulshada soomaaliyeed waa magac ka weyn filinka la saaray balse waxaa laga yaabaa inay ku duugan tahay siyaabooyin kale ama qiso annaga naga qarsan oo daaha gadaashiisa taalo sababtoo ah filin walbaba magaciisa waxa uu leeyahay qiso ama sheeko ayaa ku duugan haddii aan ka gudbo taas aan u eego filimkani maxay tahay eedeynta koowaad oo loo soo jeediyey eedeynta koowaad waxay tahay gabadha ku bilaabanayso oo hooyadeed ku leedahay hooya maad quraacadid oo quraacdan maad cuntid gabadhana waxay leedahay aniga oo kuntaan ma cunayo waan ku cayilayaa oo ma rabo eh, taasna waxay u arkeen qaarkood waxay dhaheen hooyada gabadheeda si wanaagsan oolama dhaqmayso oo si jeejees ayay ugu dhaqaaqaysaa oo meesha way ka tegaysaa kadib dhammaadka filimka waxaan ku arkaynaa gabadhii hooyadii oo si qurux badan iskulu heysay isna caawinayo hooyadii kule gabadhii ku dhehayso hooyo aniga shaqadan anigaa maanta qabanayo oo aniga aan ku bedelo oo gabadhii hooya kaftan ka dhacayo iyo xitaa hays ay isla qaadayan oo qurux badan marka ma dhihi karnaa filinkaani siyaabaha hadda lagu eedeeyey waa mid muuqato oo ah ama mid siyaasad ka dambeyso oo ah filinkan inaan gabi ahaan lasoo dirin soomaaliya ma lahan hay-ado filinka ama filimada tixraac ku sameeyo oo markii hore intaan la soo deynin ka hor siiya shahaado dhigi karo filimkan waxaa daado karaa caruurta ka bilaabato ee teenager ilaa iyo da-dooda ay weyn tahay ama caruurta ka bilaabato laba iyo toban sano ilaa dhowr ah marka macquul ma tahay in edeyntaasi ay meesha ka saar lahayd haddii uu jiri lahaa dad filinkani marka hore ku sameeyo tixraac ama hay-adda marka hore quseyso inay sameeyaan tusaale ahaan haddii aan quseeyo carabta oo kaleeto ama wadamada filimada sameeya india oo kaleeto waxa ay leeyihiin filimka oo filinka marka hore daawado haddii uu musalsaliya xitaa daawado kadibna siiyo shahaado u qalanto una dhaha filinkan waa ah filin la daawan karo oo macquul ah ama musalsal la daawan karo oo macquul ah haddii filim musalsalka carabta ay dhibayso kaleeto ama tafaafulka hindida ay uka badan yahay ama diinta islaamka meel lagu dhacayo filinkaasi tiyaatarka lama saaray oo gebi ahaanba waa lalaadaa oo waxaa lagu turaa waxba kama jiraana xitaa haddii ay kubanaan qarash kasoo gasho dadkii soo kireystay waxay halkaas ka baxaay in misasaka aanan la daawalin xataa hadoo filin uu yahay marka soomaaliya waxaan ka codsan lahaa in la sameeyo maadaama juhdi iyo waqti badan ay geliyaan ay tahay xaalad adag dalkan uu ku jiro waxaan dareemi karaa culeyskooda sababtoo ah haddii marba in yaroo kamid a ah qarash uu meel kaa galo aadan ogeyn qarashkaasi meeloo kaaga soo xaroonayo waa xanuunkeeda dhibaatadeeda ayay leedahay dabcan xataa haddii ay diidaan xataa filinkaas ardayda musasalka in la daawanin waxaa macquul ah in dadkaasi dib lagu soo celiyo dhaqaalahoodii xooganaha ka galay sababto ah waxaan ku arkay in ay sameeyeen dhismo cusub ee u ekeysiina iskuol kaasina waa u muuqataa mid qarash aada xoogan loo galay adiga i daawanayo sidee kula tahay dooda ama eedeynta loo soo jeedeeyey musasalka arday ma u muuqataa ma dhigi kartaa oo ay ku saxan yihiin mase ma dhigi kartaa oo ay ku khaldan yihiin haddii aad fikirkaaga hoos nagu soo hagto ku faraxsanaan lahaa waad ku mahadsan tahay haddiiba inta aan la soo gaartay waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad sheegarayso la garaysa asxaabtaada gaarsiis mahadsanid